C'est l'histoire de deux filles qui partagent un appartement en France. Elles ont un visiteur d'Amérique, qui ne parle pas bien le français, qui n'a aucun style, mais qui est super mignon. Oui, bon, d'accord. Et Nico découvre que Sam est très, très riche. Reste branché pour le prochain épisode de Extra j'adore les animaux. Je partage un appartement avec ma copine Sacha. J'adore le chocolat. Gâteau au chocolat, glace au chocolat, bonbon au chocolat, crêpe fourrée au chocolat. Ça, c'est moi l'année dernière. La photo n'est pas très bonne. Qu'est-ce que tu fais euh, Rien les lui pour la vie. Oh, oh bah, ça vient d'où oh, y mignon. Attention, tous avec moi, Cindy Oui On commence Allez, 1, 2, 3. La tête à gauche. À droite. 1, 2, 3, 4. À gauche. À droite. Ça. À oh, Sacha continue Allez les filles Levez la tête, baissez la tête. Levez la tête, baissez la tête. Levez. Continue, ça. les mains sur les hanches. Étirez. C'est bien, c'est bien. Je crois que Sam a trouvé la vidéo de Cindy. Cindy, elle est complètement dépassée. Hein. Je peux montrer les exercices à Sam. Levez les bras au ciel. On étire, on étire. Oui, Quoi Des exercices avec Cindy, non. Des exercices avec Sacha, oui. Mais... Non, c'est bon. Ça ne me dérange pas. Annie, musique s'il te plaît. Fais comme moi. Bouge la tête. Lève les bras. Touche les pieds. Relève. Et 1, 2, 3, 4. Allez, saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Lève jambe gauche. La, jambe, gauche. Lève. Et jambe droite de l'énergie oh. J'ai mal aux jambes oh. Encore Encore Jambes gauche Encore Non Non Encore Allez De l'énergie Salut Nico Nous faisons de l'exercice. Euh ouais je vois. Ah d'accord. Hum. Bon, on voit quelque chose Je dois vérifier mes emails. Tu veux de l'eau, Sam hmm. Non. Ladies first. Non, toi d'abord. Ah, toi d'abord. Toi d'abord Non, toi. Bon, allez. Donne-la moi. Oh, c'est top J'ai trois messages Oh zut Qu'est-ce qu'il y a Annie a encore mis une annonce sur internet pour se trouver un petit copain. Oh Fais voir Dating on the internet. Wow Regarde pas Oh allez Annie Bon, d'accord. Annie Jolie, c'est Rocky le beau sportif. Tu veux voir mes raquettes ah, le dégoûtant Bon, le deuxième. Ma gentille Annie. Oh, moi aussi j'adore les animaux. Ils sont si beaux empaillés. M. Gérard, taxidermiste Le taxidermiste, quelle horreur Louis Louis ah, C'est rien, Loulou Annie, euh, c'est quoi un taxidermiste Euh... Euh, c'est... Oh, et puis ça fait rire. Bon, jamais 203. J'espère que cette fois-ci... <laughs> Annie, cuisines-tu comme maman Aimes-tu les trains On se voit cet après-midi hmm. Je dois rentrer avant 17 heures, Sinon, maman se fait du souci. Oh, oh là là là Moi, je n'aurai jamais de petits copains. Elle, elle n'a jamais de problème. Ouais. Hmm. Annie, ce n'est pas ce que tu écris qui compte, mais comment tu l'écris. Ah Regarde, je te parie que je me trouve une nana sur internet sans problème. Ça, Nico, je suis sûre que tu peux. Je parie que non si je peux. Ah ouais mm. Et qu'est-ce que tu écrirais Que je fais 1m80. 1m75 à peine. Que j'ai les cheveux noirs. Mm. Brun foncé. Que j'adore les animaux. Et les voitures de course. Et les belles femmes. Je te répondrai tout de suite. Tu le ferais Excusez-moi. Annie, viens, on va à la gym. Mm. Ah. Quoi Oh non, pas la gym À ah, plus tard, les garçons. Hein et pas de bêtises, hein Oh, ça hmm Tu peux faire une lessive, s'il te plaît Une lessive Oh, the washing. Sure. Nico, tu peux arroser ma plante, s'il te plaît Pas de problème. L'eau pour ma plante est dans la salle de bain. Nico uh-huh. C'est quoi un taxidermiste C'est un... C'est... C'est... Hmm? Ah, oh, ça ne fait rien. Mom, do we have dating on the internet back home? Why do I want to know? Oh, I'm just curious. Mini, devine quoi Annie a mis une petite annonce sur internet pour se trouver un petit copain <laughs> Oh c'est top J'ai trois messages Elle a reçu trois réponses complètement bizarres <laughs> Se trouver une nana sur internet euh, Facile Regarde, je te parie que je me trouve une nana sur internet sans problème. Jojo, je me trouve une nana sur internet sans problème. Yes, mother, I'll be careful. Et se trouver une nana sur internet. Facile. Bon, Sam, première question. Comment les mecs se trouvent des nanas hmm? Des nanas bah, tu sais, euh, des petites copines, des filles. Ah, des filles Non, pas de petites copines. Jamais. Quoi Jamais Pas de petites copines Pas de petites copines Wow oh. Quoi Des petites copines <laughs> euh, Ouais, hein. plein. Dix Dix ah. 100 <laughs> Les filles aiment les voitures de course, elles aiment l'argent, hein <laughs> elles aiment danser. Danser mhm. Oh, danser J'adore danser Non Danser, c'est comme ça Sam, mon ami, mon pote, laisse-moi faire. J'ai un plan. <laughs> Dis donc, Sam, la plante d'Annie. Hmm euh, tu sais, le spray, l'eau pour le jardin d'Annie, dans la salle de bain. Ah psst, psst. <laughs> Ok. de Jordan Bien Lavage à froid, chaud, um, Nico, mm Sacha, euh, froid ou chaud? Ouh, très chaud. Voilà. Voilà. Super. Mmh. Super. Sam, cet ordinateur va nous apporter des filles, des filles, des filles. Yo yo yo. Wouh. Faut euh, changer ton après-rasage, hein Hein euh, C'est pas grave. Eh bien, on va faire la fête. une parfumerie. Ma plante Ma pauvre plante Mon parfum Vide Morte C'est un crime. Nico Ben la lessive est faite. Ah! Il y a un problème hum. Voilà le problème. Sam. Waouh Qu'est-ce qu'il y a Nous avons 633 messages. C'est moi Une seconde. Laure, Marie, Hélène, Charlotte. Tous ces messages sont pour Sam et Nico. Toutes des filles. C'est bizarre. Sam, Nico, oui, nous sommes superbes. Oui, nous aimons danser. Et oui, nous adorons les millionnaires, Lila et Soso. Je crois que je sais. Regarde. Es-tu une superbe nana As-tu une superbe copine est-ce que vous aimez les voitures de course et danser toute la nuit Est-ce que vous aimez les millionnaires Alors vous allez nous adorer Sam et Nico, voir photo et répondez vite Mais ils ont triché Ce n'est pas leur voiture c'est pas vrai C'est comme ça qu'ils ont reçu 633 messages de filles. Attends, ils ne savent pas qu'ils ont reçu 633 messages Non. Plus maintenant. Allons au cybercafé. J'ai un plan. Le pauvre ordinateur, combien 100 Combien 200 Combien 300 Hein Ok 100 Euh, non. Juste un message. Ah Cher Roméo. Nous sommes des danseuses de cabaret. Danseuses You mean... Danseuses euh, Ouais, en quelque sorte. Wow. Hmm. Rendez-vous chez vous ce soir après le spectacle. 22h, ça va Bisous, Micha et Lulu. PS, votre adresse. Oh, Waouh oh, Elles ont l'air géniales hein Micha et Lulu vont venir ici après le spectacle Regarde 19h, 20h, 21h, 22h 19h ah, ah, mais il nous reste 3 heures Ah, mais, mais, mais qu'est-ce que je vais mettre euh. Ah, qu'est-ce que tu vas mettre Ah hum, Maman, Annie, et eh, Sacha. Pas de problème. Hi. I helped out around the house today. Um, I watered the plants and I did the washing. Nope, they haven't got any staff here. Nadia. Oh là là là là là là. Sam a empoisonné ma plante. Ma plante Ma pauvre plante Et il a fait une machine sur le programme très très chaud. Sacha n'était pas contente. <laughs> bah voilà le problème. Hé, eh, Jojo, devine quoi Sam et moi avons un rendez-vous ce soir avec deux danseuses Nous <laughs> sommes des danseuses de cabaret Danseuses Tout facile. Waouh Oh, elles ont l'air géniales What dating on the internet? Oh mother, I haven't even thought about it. relax, c'est facile. Ah, Nikon avec ses... Euh, sans copine. Euh, quand je dis sans nana, c'est un petit peu moins. 50 Euh, non. 10. Euh... 5 4 3 2 1 Non Ok, c'est bon. C'est bon. Oui. Coucou Nico Sarah C'est nous Montez. Oh What do I say ah, Qu'est-ce que tu dis qu que... Euh, <clears throat> Quelques phrases comme... Euh... Ah tu as de beaux yeux. Tu as de beaux yeux. Non, non, non Oreille, yeux Oreille, yeux D'accord hmm? Tu as un sourire magnifique. Tu as un sourire magnifique. Non, non, non Sourire, pas souris. Sourire, tu as un sourire magnifique. Tu as un sourire magnifique. Bien, tes cheveux sont si Merci. Non, non, non, non. Ses cheveux à elle. Tu es prêt Bonne chance. Bonne chance. Micha <laughs> Lulu euh, Vous n'êtes pas des danseuses Ah <laughs> Ah oui, vous, vous êtes des danseuses. Des chiens dansant dans Waf à la cigale. <laughs> Euh, euh, entrez hein. Please sit down. Asseyez-vous. Sit. Psst. Ne te trompe pas. Hein. Tu as un sourire magnifique. Tu as des beaux oreilles. yeux, des yeux. Tu as des beaux yeux. Euh, tu es millionnaire. Je suis un millionnaire Tu es un millionnaire <laughs> Tu es millionnaire <laughs> Nous sommes des millionnaires Bien pouvez payer pour ça et ça et ça, s'il vous plaît. <laughs> à vos têtes bah, Nous sommes les danseuses du cybercafé. <laughs> Alors comme ça, êtes millionnaire, hein Le piège pour avoir des copines très <laughs> drôles, millionnaire, Avec des voitures de course <laughs> Bonne blague, hein Mais c'est ma voiture Non, non, ce n'est pas ma voiture. Mais tu as vraiment un beau sourire. Tu as des beaux jeux. Loyer argent, je pars. Sam, cache-toi. Non, non, non, non, dans la chambre. Sacha. Oui J'ai une question à te poser. Oui C'est quoi une taxidermiste ah! Is that what a taxidermist does? Dans le prochain épisode de Extra, Sam cherche du travail. Sacha et Annie ont une jolie surprise. Et devine qui vient pour dîner Ne rate pas cet épisode oh!